jam 7 malam dan masih belum ketemu sama Mbak Tasya Farasha setengah sembilan akhirnya Mbak Tasya Farasha datang iya pokoknya kalau di total dari atas sampai bawah 500 juta ada lah tadi gimana pengalaman eh, ketangkep sama security mall aku mau itu satu bungkus itu satu boleh nggak? ya kali morning, hari ini tanggal 9 September Aku di Bandara Erlangga lagi mau menuju ke Amsterdam sendiri Ini pertama kalinya aku pergi traveling sendiri di Eropa Jadi ya sebenarnya sama aja sih sama kalau pergi-pergi di sekitar Indonesia ya kan Aku nggak sabar nih mau ketemu sama Mbak Tasya Farasya udah sampai di Amsterdam Central terus masih belum tahu nih ketemu Tasya Farasyanya di mana jadi kita jalan-jalan dulu jam 7 malam dan masih belum ketemu sama Mbak Tasya Farasha Bahkan nungguin dia aja di satu video. Mana sih Mbak Tasya? Kamu di mana? Kamu PHP-in aku ya? Sekarang jam setengah sembilan dan belum ada penampakannya Mbak Mbak Tasya Farasha <laughs> ya ampun aku kademen kayak kekuncian yang jopo renek kunci aku keluar terus ternyata aku nggak bisa masuk lagi karena aku nggak punya kunci males mau ke resepsionis lagi dari siapa mbak? <laughs> akhirnya mbak Tasya Farasya datang aku kedinginan kita masuk dari tadi Thank you. See you next time. Too. dinginnya aku juga ya ampun kayak di luar negeri ya beb ya aku mau itu satu bungkus itu satu boleh nggak ya kali mbaknya mimpi gitu banget pengen punya mobil Tesla lagi nyinyirin orang iya pokoknya kalau di total dari atas sampai bawah 500 juta ada lah. Oh, kok kamu tahu sih? Ya aku udah totalin dari atas sampai bawah. Oh, gitu. Bajunya bajunya Gucci. Terus sepatu Balenciaga. Tasnya dia pakai tas apa ya? Oh, dia pakai tas Hermes. Oh. Terus belanjaan dia itu teksnya habisnya 500 500 euro itu teksnya berarti belanjanya sekitar berapa berapa dong nggak tahu nggak bisa ngitung beb pokoknya belanjanya banyak lah pokoknya belanjanya belanjanya ratusan juta terus tadi gimana pengalaman eh, ketangkep sama security mall <laughs> Jadi tadi dia ini ketangkep sama security mall karena alarmnya bunyi. Padahal baju bekas. <laughs> Padahal itu baju bekas dipakai terus ditaruh lagi di dalam tas dan itu terus ini kamu belanja di mana? Eh, <laughs> dan bukan dia. Tapi kita geragapan loh tadi tuh. Aku bingung kayak apa ya? Apa yang salah ya gitu? iya makanya aku pikir ada saking apa gitu. saking saking bingungnya terus malah kita jawabnya gelagapan yeah. padahal itu baju kotor diambu wae kelambine lah wong kuwi bekas tiga tiga sedino terus malah kena tangkap jadi intinya intinya jangan bawa baju bekas ke mall <laughs> oh iya gitu baju bekas pakai mungkin tadi sebenarnya yang bunyi itu gara-gara bau-bau itu makanya dalamnya bunyi kan atau mungkin memang Michael Kors itu punya uh, chip rahasia beb soalnya tadi kamu nanya kan emang di mana chipnya udah aku singkirin gitu terus ya udah kamu nanya lagi <laughs> di mana sih kamu emang chipnya di mana ya kan itu penasaran ya udah dipakai berkali-kali dan nggak bunyi gitu. tapi emang itu baru beli baru sekali pakai jadi kalau misalnya ke mall uh, misalnya kalian jalan-jalan jangan lupa untuk tidak usah ganti baju <laughs> karena dipakai fan-fan aja kan ya karena kita belum ke pintu keluar beb kita baru mungkin intunya sensornya cuma di pintu keluar gitu ini belanja oleh-oleh karena kalau kita pulang nggak bawa oleh-oleh bisa diusir suruh berangkat lagi kayak <laughs> ini harus belanja oleh-oleh sebanyak mungkin apa aja sih ini mbak? buat yang uh, jagain Jasmine tempatnya uh ah, -huh. Ah. Jasmine ini buat tetangga yang sering main sama Jasmine <laughs> ini repot ya jadi orang Indonesia oh. oh, ini Voltaren daripada pusing-pusing kan nanti ini masih cari sana sini aku juga dititipin obat encok dari Eropa. Eropa. Maunya obat encok dari Eropa. Kalau yang produk Indonesia kurang ampuh katanya. <laughs> Padahal sama aja sebenarnya. Padahal kita yang di sini nyarinya salon pas. <laughs> Padahal Voltaren di, di Indonesia juga ada sebenarnya. Oh, maunya yang tulisannya ini loh yang nggak bisa dibaca oh, oh gini loh. Yang tulisannya petunjuknya uh, uh. susah itu. Dibanding <laughs> kakakku karena dia yang jagain Jasmine. Dia yang tiap hari antar Jasmine. Oh, makanya sampai pegel terus harus dibeliin Voltaren. Iya. Kak turnamen Beb, kayaknya kurang Yakin, satu lagi Beb. You know. Ya, KAI udah punya itu. Oh ya. Yeah. You one more? Uh -uh. Oke. Okay. <laughs> kurang guys. Aduh, banyak banget ya. Satu sisan wae. Wait ya, ice dulu. Iya. <laughs> Mbaknya nggak kelar-kelar masih nyariin. Iya. Ini buat siapa lagi, Beb? ini kata mamahku kalau lihat boneka yang lucu-lucu beliin buat cucu tercintanya uh. padahal aku nggak pengen beliin Jasmine siapa sih jualan kayak gini <laughs> cuman katanya kalau ada boneka yang lucu-lucu jadi eh, cucu kesayangannya Jasmine bukan yang, yang jauh di sana udah dipesenin kalau ada boneka lucu-lucu kan nggak mungkin mau beli boneka dari sini ngapain kan kalau ini kan kecil terus boneka Amsterdam itu tapi buat apa sih ini dipajang gitu nggak usah ya <laughs> oke okay, dia memutuskan tidak jadi membeli Sembilan itu berarti berapa 130 100. nggak usah Gak jadi dibeliin <laughs> maaf ya <laughs> maaf ya maknya beb itu kasirnya nanggung Jul ini seneng banget dia apa potongan kuku gini ya udah beb dibeliin beb kasihan suaminya nggak dibeliin oleh-oleh beb itu kasirnya gantung loh di sana bentar dulu bentar mbak excuse me no filming habis digalain sama yang tukang jaga katanya nggak boleh ngerekam di dalam sekarang kita ngerekam padahal, dari luar <laughs> padahal yang nah. padahal yang satu ini yang satu genit oh, oh. security padahal securitynya malah iya. senyum senyum aja nggak ada ngapa dia tahu loh aku tadi ngerekam tapi dia nggak dia, dia baca terus kayaknya kayaknya dia malah nggak berani apa dia nggak berani negur terus ngasih tahu ke temen nggak tahu dia takut mungkin sesama muslim dia takut ya jadi iya. cuma dia seneng banget ngelihat hidung kayak gini ah, Arab lagi di mana beb lagi di apa sih ini namanya ini lagi di oh, coba lihat nggak boleh ya lihat nggak boleh ini kita lagi di oh itu itu itu itu, itu. kita lagi eh, jalan-jalan uh, lagi di jalan uh, merah oh, iya. jalanan merah eh. jalan merah ini loh tentang <laughs> satu koper isinya oleh-oleh doang ini lagi nih ini isinya oleh-oleh ini masih ada oleh-oleh ada kentang jadi masih mau pengen masih pengen jadi orang Indonesia <laughs> atau masih pulang kampung harus bawa oleh-oleh sekoper mbak mau pulang mbak iya, mau pulang ke kampung mau <laughs> balik ke kampung mbak ikut dong dia, dia lebih besar lagi dari koper lihat yang biru ini itu koper ya wow mereka gede banget tax refund uh, ah. oh masih rekam are you film? Usah <laughs> Are you film? No film business oh. madam madam dadah muah <laughs> oh Tasya Farasa muah <laughs> So itu dia pertemuan dengan turis Indonesia khususnya dari Sumeneb um, sekarang waktunya untuk nungguin turis berikutnya yang datang dari Bantul. Kalau kamu misalnya mau nonton lagi untuk video selanjutnya jangan lupa bunyikan lonceng supaya ada pemberitahuan. Terus jangan lupa subscribe. Kasian kan kalau nggak ada yang subscribe ya. Sementara menunggu kita bisa ngedit videonya. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Beb bilang dulu dong Beb, gimana kalau misalnya uh, follow aku Oke. Okay. Eh, follow, subscribe. <laughs> oh, jalan-jalan. Ini nih backgroundnya nih. Di sini, di sini banget. Uh. Jangan lupa subscribe dan like, terus dan komen, terus, terus apa lagi? Udah gitu ya? Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau enggak kenapa? Kayak Tasya Farasya gitu oh, okay. <laughs> kayak gitu kan? see you on my next video. Udah sama belum? <laughs> Sama Tasya, iya, iya, makasih. Iya,